біз өткен сайлауларды аздап сараптап өтуіміз керек біз өзіміз ә, егеменді ел болғалы ендігі жылы 30 жыл болады осы 30 жылдың ішінде бірнеше президенттік сайлау өткіздік бірнеше парламенттік сайлау өткіздік э, оның барлығына қатыстық сондықтан әр сайлау екінші сайлау э, халыққа қызығырақ болу керек халықтың <clears throat> тілегін ә, ескеру керек халықтың сұрағын ескеру керек ә, содан кейін жаңа жаңа программалар болу керек ал енді қазіргі мына сайлауды алып қарайтын болсақ мұнда ешқандай бұрынғы сайлаулардан өзгеріс жоқ бұрынғы жартас сол жартас ә, э, әйтеуір сайлау өткізсек болды ә, енді мен ә, көптен саясатта, саясатта жүргеннен кейін білетінім ә, қазір мынау депутаттардың тізімі ә, назарбаевтың үстелінің үстінде тұр күнде күнде оны қарап отыр кімді шақыру керек оларды шақырып ә, талқылап жатыр сол адамдардың мына партия тізімінің арқылы тізімі арқылы өтетін депутаттыққа адамдарды қазір байқап жатыр сондықтан менің айтатыным ә, тағы да қайталаймын бұл сайлау ә, сайқымазақ ешқандай өзгеріссіз бұрын қалай дауыс ұрлады бұрын қалай ә, ерте бюллетендердің барлығына жазып қойды протоколды жазып қойды солай өтейін деп тұр ешқандай өзгеріс жоқ сондықтан егер халық жаппай қатысып халықтың ә, көңілі көтеріңкі болғандай сайлауда онда мынау ә, жарты депутаттарды елу пайызын депутаттардың ә, партия арқылы өткізу керек еді елу процентін бір мандаттық округтардан өткізу керек еді сол кезде жаппай халық сайлауға қатысар еді ал егер сайлауға халық қатысатын болса ә, сайлау әділ өтетін болса онда халықтың жауапкершілігі болар еді биліктің алдында қоғамның алдында тағы да тағы басқа топтардың алдында жауапкершілігі халықтың көтерілер еді ал енді осы 29 жылда қалай өткіздік солай өткізетін болсақ э, халық ә, әбден бұл сайлаудардан жалықты өздерінің берген дауысын тауып ала алмайды іздеп ала алмайды ақпарат жоқ барлығы жабық ал енді осы сайлауда партиялар жайлы айтсақ енді бұл сайлауда партиялар ә, партиялар қандай партиялар нұр отан дейді нұр отанды халық халықтың өкілдері белсенділер ұры отан дейді сондықтан сондай мінездеме алған партия қазір 10 қаңтарда жетпіс пайыз алдық деп шыға келейін деп отыр ол ұят алдын ала біз білеміз халықтың мына нұр отанға көзқарасы қандай екен. ал енді екінші ақ жолды алайық ақ жол ол ешқандай нұр отаннан айырмашылық жоқ нұр отанның өкілдері қалай айтады ә, нұрсұлтан назарбаев қандай нұсқау береді соны орындап қана шайын ішіп отырған партия өткен жолы жеті депутатыменен өтті қандай ұсыныс енгізді қандай жеңілдіктер жасады халыққа не істеді ешкім де білмейді неге десеңіз ештеңе істеген жоқ ол партия ал енді мына коммунистік коммунистердің партиясы халық коммунистері деп атын ә, ма үлкен бір зілді қылып қойды халық коммунистік партиясы деп олар не істеді олар да сол ақ жол не істеді олар соны істеді сондықтан үш партия ә, мінекей бірнеше жыл парламентте шайларын ішіп ә, жазды күні салқын кабинетте қысты күні жылы кабинетте уақыттарын өткізді сондықтан бұл партиялардан ешқандай келешекте ә, <coughs> бір нәтиже күтуге болмайды ал енді тағы да екі партия қосылайын деп отыр ауыл адал партиясы біз оны да білеміз ол партияларды кім басқарып отыр кім ол партияларға нұсқау беріп отыр кім ол партияларды ә, қаржы төлеп қаржысын беріп отыр солар билейді ертең егер алты партия бар еді осдп аз болса да кішкентай тарихы бар еді ол ә, <coughs> мынау оппозициялық партия ә, еді бірақ ол партияны қазір ойыннан шығарып тастады олар біз біз деп шыға келді біз деп шыға келді ол партияны қазір жоқ деу керек қоғамға ол партия бүгінгі күні ешқандай өзгеріс ұсыныс енгізбейді сондықтан бізде тіркелген алтақ партия бар мінекей партияның сиқы осы ал енді ә, халықтың ә, мынау ә, пікірін өзгертеміз десе мына жаңадан аталған партияларды тіркеу керек еді жаңадан аталған партияларды Ә, халыққа сынға салу керек еді сол кезде халық жаппай ә, қатысуы мүмкін еді а ә, қазір енді менің ойым бойынша <coughs> не дегенмен халық бәрібір біледі бір сол 40-45 пайыз ғана сайлаушылар сайлауға мынау сайлау бөлімдеріне барады ауыл қалғандар бармайды неге барған менен бардың не бармадың не оның дауысын ешкім елеп ешкім есептеп жатқан жоқ ал енді осы мәселеге келсек мысалға өзіңіз айтқандай партия болсын қазіргі уақыттағы белсенді азаматтардың өзінде өз қырғи қабақ болып жатыр мысалға сіздер ел ағасысыздар елге сыйлы беделді азаматсыздар үлкен кіші адамдардың барлығы сіздерге қарап сіздерден үлгі алады сіздерге сенім артады ал енді осы жағдайда халықты біріктіру үшін қандай шаралар қолдануға болады халықты <clears throat> біріктіру үшін ә, бұл енді біз арғы тарихқа бармай ақ қояйық бергі тарихты осы бір ғасыр тарихты алып қарайтын болсақ анау қызыл империя кезінде ә, халықты бөлді басқар деген сөз халықты бірнеше топқа бөліп тастайды дағы біріне бірін қарсы қояды содан кейін халық өзімен өзі шұғылданып бірін бірін жамандап айтысып жатады а бүгінгі күні қазір қоғамда сол өздерің алап қараңдар бір топ азаматтар айтады байкот бойкот жариялаймыз дейді екінші топ айтады бюллетендерді бүлдіреміз жыртамыз лақтырып жібереміз дейді үшінші <coughs> топ айтады ақ жолға дауыс береміз дейді төртінші топ айтады ауылға береміз дейді сонда бұлардың басы бірігіп бір мәмілеге келіп бір шешім шығарып отырған жоқ неге десең ә, мен енді өз пікірімді егер ә, еститін болсам менің пікірімді халық естігісі келсе менің пікірім біреу ә, мысалы мен бұндай сайқымазақ сайлауға бармаймын ә, ешкімге қазіргі бес партияның ешқайсысы да менің көңілімнен шықпайды біреуіне дағы мен дауыс бермеймін сондықтан әр сайлаушы әр азамат қазақстанның ойлану керек барғысы келсе барсын даусын беріп тағы да сынап көрсін қай жағына ә, шығатынын сондықтан егер мен жаңа айтқан э, төрт топ өздерінің бағын сынасын бұның ішінде егер алып қарайтын болсақ э, мынау ә, тоғжан қожалиева менен э, <coughs> қадыржан дастановтың айтып жүргені көңілге сиятын секілді неге десеңіз егер халық бюллетеннің барлықтерін сызып тастайтын болса күллі партияларды бюллетендегі сол кезде есептегенде шығады ә, мынау протестный электорат дейді көңілі толмаған сайлаушылар сол кезде белгілі болады санаған кезде бірақ олар да сенбесін бізде әділ сайлау болып анау әлгі халықтың дауысын дұрыстап санайды дейтін ә, қоғам жоқ мынау әлгі орталық комиссия ол орталық комиссия қазір өздерінің ә, жоспарын жасап қойды жобасын жасап қойды бақылаушылар келеді снг дейміз снгден келетін бұрын да келеді осы да келеді <clears throat> мынау белсенді азаматтардың бәрін бұрынғы депутаттар бар министрлер бар солардың бәріне тапсырма береді қарсы алыңдар ә, астананы көрсетіңдер алматыны көрсетіңдер көкшетауды көрсетіңдер ә, э, сол жерде сый құрметтеріңді жасаңдар олар көңілді жүрсін дейді олар бір үш төрт минутқа анау әлгі сайлау учаскесіне кіріп бастарын изейді да содан кейін қағаз жазып береді ә, сайлау заңды өтті заңды ешкім бұзған жоқ сайлау ә, әділ болды біздің көңіліміз толды дейді ал енді ден келетін э, <coughs> бақылаушылар олар бірнеше сайлауға жазып келе жатқанда стандартный жазатыны бар выборы прошли с нарушением стандарта обсе дейді обсенің э, стандартынан бөлек өтті стандартқа кірмейді дейді сонымен қояды оны билік біліп алған сондықтан осы жолдағы сөйтеді 10 қаңтар күні кешке таман санайды содан кейін айтады нұр отан 70 алды қалған 30 пайызын үш партия бөліп алды бір партия вообще өтпей қалды дейді соныменен сайлауды бітіреді өздерінің жоспарын барлықтерін әлеуметтік желіге жібереді халық тағы да үйінде отырады қатысқандар айтады алдады дейді қатыспағандар ай мен қатысқам жоқ мен ешқандай ешкімге жауап бермеймін жауапкершілігім жоқ қоғамның алдында дейді сонымен бітеді бірақ билік осылай ойлап отыр билік осылай ойламасын <clears throat> мынау соңғы екі жылда ә, <clears throat> оңдап талқылап қарайтын болсақ сараптап қарайтын болсақ халық оянып жатыр халық түсініп жатыр биліктің э, алдап көзбояушылық жасап сайлауды өткізіп алып сосын өздерінің айтқанын жүргізіп отырған халық қазір білді сондықтан мен билікке айтарым 10 қаңтардан кейін егер дауыс ұрланатын болса әділетсіз сайлауды өткізетін болсаңдар халықтың алдында жауап бересіңдер халық шеруге шығады алаңдарға шығады өздерінің даусын іздейді өздерінің э, көңіл күйінің осыған деген көзқарасын айтады алаңдарда сол кезде сол кезде билікке қиын уақыт туады ол қиын уақытты туғызбау үшін жарайды осылай өткізгің келсе қанша сайлаушы келді әділ көрсетіңдер қай партияға дауыс берді көрсетіңдер сол кезде барып э, әділеттік сайлауға әділеттік жүйеге әділеттік жолға түскендей боламыз сол кезде ғана халық мүмкін шеруге шығуын тоқтатар жақсы сайлау жайлы ой пікіріңізге рахмет балташ аға аман болыңыз саған да рахмет